Salutare internațiune! Ce faceți? Eu sunt la plimbare prin pădure, în toiul iernii, iar mintea mi se duce cu o lună în urmă, atunci când am fost în Spania și am avut parte de vreme mult, mult mai călduroasă. Vreau să vă arăt și vouă la ceea ce mă gândesc pentru că mă gândesc la ceva foarte, foarte frumos în acest moment. Și nu, nu este vorba despre o fată dezbrăcată, ci despre Mueie 1. Știți ce este Mueie 1? Nu știți. Dacă nu știți, urmăriți imaginile în continuare și o să aflați. Vreau să vă spun că este un loc superb. Toți localnicii care mi-au făcut recomandări despre ceea ce să văd. Era să mă împiedic. În uh, Malaga mi-au spus să mă duc să văd Mueie 1. Așa am făcut, așa că acum vă arăt și vouă și vă recomand și vouă, dacă sunteți în Malaga, neapărat să mergeți să vedeți Mueie 1. dragilor! Nu mai priviți aici! Cât de furioasă este marea asta! Oh my god! fost, v-a plăcut ceea ce ați văzut, v-a plăcut uh, promenada din Malaga, v-au plăcut iahturile, să știți că acolo sunt foarte multe restaurante și magazine, puteți să mâncați, să beți, să faceți cumpărături, după aceea ajungeți la plajă, Malagheta, uh, sigur veți avea parte de timp mai bun decât am avut eu, deși mi-au plăcut foarte mult acele valuri mari, ca să nu zic imense, că nu erau imense, în fine și încă o dată vă recomand să mergeți acolo. Cred că sunteți de acord cu mine că este un loc de văzut, nu? Bine, dragii mei, acesta a fost Uee 1, acesta a fost vlogul, eu sunt Adi Vlog, aceasta este iarna românească, v-am pupat și vlogul l-am încheiat. Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare să apeși butonul de abonare ca să ai ce viziona în continuare.